В нашем обществе существует представление, что отцовство это а, буквально процесс а, механической передачи информации. Одно неверное движение, и ты отец. Все на самом деле гораздо сложнее. А, все совсем не так. А, отцовство, ровно как и родительство, и как материнство, имеет э, два аспекта. С одной стороны, а, отцовство и родительство – это те практики заботы о детях, те практики воспитания детей, в которые вовлечены родители, вовлечены отцы. С другой э, точки зрения, родительство представляет собой э, социальный институт, то есть те ценности, те нормы, которые, те представления – а, о а, воспитании детей, о роли воспитывающих детей, а, которые существуют в соответствующем обществе. Например, в некоторых традиционных обществах в Полинезии уход за ребенком осуществляют не отец и мать, а члены расширенной семьи, дяди и тети, для которых не существует различия, их это дети или это дети их э, сестер и братьев. Они осуществляют уход абсолютно э, на равных и за теми, и с другими, не проводя деления. То есть совершенно э, по-разному организован э, институт родительства в разных обществах может быть. И отцы, и матери э, не выполняют только эту роль. Они еще являются работниками, они являются супругами, а, соответственно, все это влияет на то, как они будут а, реализовываться в родительстве. А, к наиболее значимым факторам, влияющим на отцовство, на родительство, относятся следующие факторы. Существующая в конкретном обществе модель маскулинности, модель материнства, которую реализует партнер – те формы э, и объемы поддержки, которые предоставляет э, государство для семьи. В первую очередь это отцовский отпуск или э, отпуск по уходу за ребенком, который может взять не только мать, но и отец. Наиболее ярким примером реализации равенства прав отцов и матерей э, в отпуске по уходу за ребенком являются э, скандинавские страны, в частности э, Швеция. Существуют страны, где отцовский отпуск, отпуск по уходу за ребенком отцам не предоставляется. Одной из таких стран является, как неудивительно, Соединенные Штаты Америки. В таких странах государство не считает поддержку ответственного э, отцовства своей непосредственной зоной э, ответственности. Тем не менее, даже в таких странах существуют э, отдельные корпорации, которые предоставляют э, отпуск э, по уходу за ребенком отцам. Это говорит о том, что отцы э, в мире все больше и больше э, включаются в воспитание детей, в уход за детьми, в заботу о детях. В Российской Федерации отпуск по уходу за ребенком может предоставляться как отцу, а, так и матери. А, в этом смысле а, ситуация, которая у нас существует в стране, достаточно прогрессивна, поскольку отец также может включаться в воспитание детей. Ему предоставляются такие условия. в то же время отпуск по уходу за ребенком отцы у нас берут крайне редко. В основном в случаях, когда у матери доход значительно больше, чем у отца. Проблеме отцовства на протяжении XX э, века а, большая его часть уделяла значительно меньшее внимание, чем проблеме материнства, проблеме родительства. Однако в последнее время, а, как в э, исследованиях э, научных, так и в общественном интересе, эта тема становится все более актуальной. Поскольку отцовство – еще одна важная сфера самореализации мужчины. Наряду с профессиональной деятельностью, наряду с его самореализацией э, в общественной жизни.